tu es grand, fort et glorieux, fort et glorieux, tu es saint, éternel, tu es grand, tu est glorieux, tu es saint, éternel. Oh, oh, oh nous te louons, nous t'adorons. Mm. Nous te louons, nous t'adorons. nous te louons, car tu es le roi de gloire, Yeshua. Sois glorifié, nous te louons. Nous te louons, nous t'adorons. Mm. Nous te louons, nous t'adorons. Mm. Nous te louons, car tu es le roi. te louons, nous t'adorons. Nous te louons, nous te louons, nous t'adorons. Nous te louons, car tu es le roi de gloire, se loue. situé En toute la gloire, Yeshua. Sois glorifié. Sois glorifié, Yeshua. Sois Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, oh, oh. Sois glorifié. Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, oh, oh. Yeshua, Yeshua, Yeshua, oh, oh, oh. reçois l'eau. Christ.